Dark Lord. Ay, Dark Lord. Baka. Tingnan niyo baka. Baka mga westo ah. <laughs> Kaya nung nakaraan. Kaya nyo na rin pare. Maganda. Ay. Medyo mahapdi yung ano strat natin? Um, FF lang. Oo. Sige. Asan ba yun? Na-concentrate na. Ito na, tulak. Nice one. Bonus <laughs> round. Binigyan tayo. não Uma forma, tá bom? Patata. Regen yung Krista. Sniper. Kabalik lang. FF tayo, please. Kabalik yung priest. Oo, ano? Mapangulang pag blitz ko. Hmm. Priest muna tayo. Kabalik lang. Priest. Concentrate na natin yung pare. Okay. Andito sa akin, yung priest. Ang mga lapit. Ay, nakid. Lag, lag ba? Hindi naman. Okay lang sa akin. Okay, dahil na. Ah, na-hold lang pala ako. Ang sa mga wizard. Ako na-tripan no, ah. Wizard. Okay. थोड़ा मां पार्ट की लाइट पर मार वो काम अलग अलग लगाता हूँ ये बम से na to? Ano gawa mo dito? Wait, wait na isa nagstorm gust yung isa nag LOD so ano ba talaga be <laughs> gusto niyo ba kami ma-freeze o hindi Ay, may na. address, so, so second, also ah, first na and third. Um, nice one, nice one. Kung pagkain ko itong nakasombrero nga siya, yun sa I'm sorry. Nagbapo. Sniper, sniper. 1999. Ay, Lima. pare oh. Nakavalk ulit. Nakavalk ulit. Pare, stab hmm. lang. 400, 400,000. Nakasatuit. Parehong hint yung sa careful lang. Malakas na kung tiger ha. Pen din yung assassin. Pen ah, din. Ah, pen. Pen. Yung assassin. Pare, pare. Okay. Dito na tayo sa pare. Iniwanan na nila eh, pare. Iniwanan na nila yung pare. Ano Oo. Wala, Hermit. <laughs> Wala sila. Aray, Isa lang yung pare. Hermit, Hermit. Sige, grabe lang. Takbo muna ako. Nice man. Cyber, sniper. Ang nasa white seat ako. Still lost him. Kasi lost him. Nice. na na yun. Ah, muntik na. Firing squad. Same tayo, truck. Oo. Yes, eh. Ah. They want si Hermit. Yan, oh, yung ah. stat. Alay niyo ako. Saan yung pare? Hindi ko makita. Dito, dito, love, dito. Love. Sa akin. Yan, there. Well, hindi. Alay lang ako. Sige lang. Eh, wow. ito. Kailangan yun. Nice, Nice. Nice, nice. Hey, wing wing. Walay ako sa Sunday. Walay, okay. sa Sunday. <laughs> gagala, gagala. Sana all. Sana all. Sana all may gala. <laughs> Counterlink ko muna yun sa akin sino sila na nagpapalirap din na. Kaya counterlink ko yung assassin na nakasombrero. Sila yung nagpapahirap ya. Dalawang wizard. Oh, ito. Wizard party. Pero level 71 yung second. 100k lang yung HP nung second. Enter yung LK. May priest din sila. Ah, wala silang priest. Walang pare. Na pare. Dapat pare. yung ano, yung wave kasi sila yung magpresenta. Unahin natin yung pangalawa o ano? Mm, sige. Ano? Malakas yung unang wizard ah. Oo. Pa, Mas malakas wizard natin. pa 1v1 yung yung malakas na wizard or mate. Please. Skip na pakita. Ako yung magtatago. Magpatay niya. Binang, binangga mo lang ah. Nalasaan lang eh. Malambot yung una. Kaya? Ay. Kaya, kaya. Di, 200 yan. Ma maliit lang HP. Oo nga. May kakunata na tayong pangat yung pangatlong wizard. Konti. Ay, na-face ako. Pagpan, tirahin. Ano ba yung miss? Maganda ba? no? nasa tabi ng fountain. Ikutan ko muna saglit saglit. Ah, okay. Nasa stand naman. Yan. Cross. Cross tayo. Eh. Nice one. Nakamilim. Ah. Nakaka-lives <laughs> oh, din, no? Matyaga to. Nakamilim. Matyaga nag-remore. Ay, nakatulog ako ay nagagano, nagro-roll. Di kayo naantok sa remote <laughs> dati. naantok. <laughs> Sabi ko dati sa last day na ako magro-roll. Gagi, 6 hours na ako nagro-roll na Ha? 6 hours? Ay, <laughs> inipon ko lang yung ano ko eh, dice. Nag-start ako ng hapon, then I realized ko, shit, gabi na. OT na lang, may auto. Inauto ko yung kakin. Hindi ako nag-auto. Chinaga ko yun. Hindi eh. nakuha ko lahat ng cards na gusto ko. O kasi pag auto, hindi mo makuha yung ano eh, yung strat sa pag-auto. Eh. Saan yung first? Okay, sa inyo na yun. Dito na ako. Naglalag kayo? Um, very light. Lag ako. Okay lang sniper. Auto attack na lang. Lag. Parang may parang mahirap i identify alin yung lag, alin yung na-freeze Yung parang parang kayo lang ako sila. sa <laughs> BBM. hindi nagagalaw tapos mag-freeze yung screen. Ganun. Hmm. Nag-freeze lang, na-freeze lang ba yung character ko or na nag-freeze yung game. Tumitira pa naman yung car. Nice. Ay, pero... Tapos na pala, nag-bagsasarap na ako. Parang kinagerte tayo sa match natin ngayon. Shhh! <laughs> Huwag kang magsama. Ay, napamit ako. Napamit. Ako din, ako din. Bapo. Ah, server ito. Server na server. Kasi Bapo tayo lahat. Yun. Um, Papumet or Oh, nagbabamet. Papumet na. Hala. Di, di isa ata ako sa ano, fountain. <laughs> Papumet kami. Bapo din ako. <laughs> Kaya mo yan, Red. Kaya mo yan, Red. <laughs> Pen yung sinek. Wal walang pre. walang para. Oo. Pen lahat. Pero fire is Ay, Pins, pins na yun. Uh, Ayun na. Gold yung Smith ha. Mahina ah. tayong dalawang dulo na ano. Hit na ba? Yung unang ako. Yung unang nine. If yung gamit na i-equip ng isang character, tapos ano siya, um, sira siya, magagamit ba yan? Yung effect? Oo. ah, Oo. Ano, ah, ano lang, hindi lang siya maka-upgrade or enchant additional. Ah, okay. So, okay lang palang <laughs> Pwede mo basagin yung weapon ko. pwede ko, <laughs> pwede ko basagin. Oo, uh, ah, in case trip mo. Lang yung may-ari ah, may sira. <laughs> Ano, ano yung nangyari na yan? Yan, panalo na. <laughs> Nag-load. Guys, ay, no, no. Vietnam lang talaga itong risk ko eh. Crowd control lang. अपने को royal Murphy Makunat yung price 2.5 Sige wag na yan Pansinin eh. Dubai boy yung wizard Yung naka-snarkel Tatlong gold Parang ah, nakalagay sila kaya sa rin Ay, next time, hindi ko nakita yung Smith. Masista tayo. Dito na ako sa pangalawang legal. Yung second bow na hinagit ko yung second bow. Nagkahapon, na-freeze ako. Ay, nahusan niya, Smith. Thank you yung Smith. Since magkatabi lang din sila. Okay. And, ay, yung tumakbo po eh. Ano ito, laban na naman. Nahila. Nahila. Nastan yung ano, White Smith nila. Ako din. No. So, Anong liga? Tumakbo na. Magtakbuhan problema mo, Pops. Para malambot. Ah, yun silang dalawa yung malambot. And right ko yung first na wizard makunat eh. Gusto ko yun, ang sasagot ko. Balik na tayo sa second wizard. Oo, oh, second. Mas malambot kesa there. Wala mo ba naka-gold? Siya ba yung naka-gold? Oo, oh, yung naka-snorkel. Hmm. Malambot siya kaysa sa first. Pero pag-supply na, naka-light mamamatay na tong nakasnorkel. Yan, patay na. Nice one. Gising na ulit. Mix, mix, mix, mix. lang, Saglit saan si Wimix? Ah, dyan. Nahold ako. Yung assassin, oh. tuhod kay Wemix. Hindi, ah. piniphrase ah. din ako ng ano eh, ng isang wiz nila. Hindi yeah. stun yung isang wiz? Oo, hindi siya nag-stun. Makunat din sa PE. <laughs> Yan, pwede yung isang quiz. Hindi ako. Naghalangin mo. Nawa ang Discord ko. Tawa ko yan. Discord. Ah Smith foto lah. Cheris. Layas ka. Aneh banget. Kamu puncak. up. Pizza at pizza ka. Si Boy Snorkel, gising na ulit. Lambot. Lag. At face yung first na resort. Kai, Miso. Benatan orang-orang sasin. yang bak yang Oh, Pagod na yun. Baby, baby ko. Mababa na ko. concentrate ko yung pangalawang way. Ah. Yak siya. Saglit, tatlo sa akin. Ah, Ay, wala. Ay, nirasa Tatlo, yung mamasakit. ay, Walang attack, lang. Ayun na, silent. Grabe, eh, speed SPD ng assassin. So, pwede natin subukan yung assassin? Sige, try natin. Understand ba siya? Hindi na. Buhay na tayo isa. Ay, shit. Wala. Remix. Trapping si Mimi. Nasa kanya yung... Nasa kanya yung... Na-freeze ako sa ano. Slime, slime, slime. Ano ko? Hindi na ako baka... Hindi na rin ako bakalas. Sige. Patatagalin ko pa ba? Tala na to. Next game mm. ano? Ano, next round, next round. Next round, next round. O yan, instrument. Um, sa gitna lang ba tayo? Huwag tayong magdikit-dikit, ma-jackpotan tayo ng mga ways eh. Oh, pero wag, wag tayo masyadong. Pwede, Ma'am, group, pwede groups of two siguro, pero wag lahat sa isang spot. Sige. Nandito na kay Winix yung ano. Si Erwin yung inuna. Dito lang ako kay Erwin. Sige, dito ako sa assassin. Ah, Ay. Ako din. Yung Sinex mo yung binabanatan? Hindi ko makita. Ah, na- nasa Sinex ako. Sige lang, saan na Ay, kayo? fine. Ta- doon ko. Wait. Yung unang. Okay, Iya kasi yung ano eh. Ah. Hindi ko makita yung ano, sin X. Hmm. Nakain lang po. Kaya lang natin lagi busy. Hindi ako makagalaw. na ako ng first na winner. Bakit naman yung mga winner? Shit. Shit, I'm gonna die. on a hold. All kapag nasa yung uh, assassin activities. Concentrate, Kachit. Sige. Patay siya eh. Ah, makagalaw. isang mas magaling yung first wizard ba? Ah, ah, magaling yung first wizard. Diba ko, mga ano na pala ako. Thank you, sir. I was like, wala. Ano. Ano wala. Ah, nasa him yung pinex. Good. Slime ba? Sige lang, slime ba? Apple pads ko. Hindi mo na ako papasok ng bilog. Hindi ko alam if ate na ano. Pasok na ako. And then, okay. And then yung wizard ulit, irereso yun. Yung sa panda wizard. Eh, yung sa Thunder Wizard, yung sa Thunder Wizard. Ah. Nice one. Oh. Nice. Pakiti ha. Sige, sige. Bobo. Ay, nako. At na ba? Oo. Oh, ah, sige. <laughs> Sara ka sa dalawang quiz <laughs> na yun. Diba? Ang hirap pag, ano, pag dalawa. Oo. One more? Habol one more, one minute Ah, meron pa, meron pa. Barak! Wag. <laughs> Ay, may na yun. Baka dapat tayo agad nito. Viking, Lupin Lupinax. Ginuski, Dark Lord. Central Pain. Lupin next Alzheimer ko yung malakas to. Walang pare. May pare. May, ma- may malakas yung walang pare ito. Meron. Kaya 900 lang. Regen. Huwag kayong. Firing squad. Testing. Firing squad. Puro int. Puro int. 2.8 na tank na eh. Oh. Mas malakas si Bloody dito. <laughs> Try natin pare. Pare, pare, pare. Sige, sige, sige. Ilang sakot. Oh. Okay. Magsama kayo mga sniper. Kaya ata. Saka isang storm blast lang kayo. <laughs> nice one. Thank you for accommodating. Wala lang. Wala lang. Unahan natin. Ay, dahil si Blair. Nice. Wala, wala akong time. Sino ba yan? Wala na silang wisdom. Wala, patay na yung race nila. Nice. Uh, uh, maganda yung hold mo dun sa iba eh. Nare-repo ko ng pet ko. Teka, alis mo na ako ah. Lakas yeah, alis, alis, alis, mix. Alis, mix. Alis, mix. Sino mo banat? Sino mo banat? Yung snipe. Unang sniper. Cannot na yung wawain sa Nice one. Ni-concentrate ka, bre. Ako, oh, Ako. ka. Ah, wala. Two seconds, concentrate. Hindi Ah. Nice, pare. Kayo is firing squad, mga one <laughs> piece. <laughs> Basta magdikit-dikit lang yung mga snipers. Eh, Jack. Manalo tayo dito. Isihan ko ng firing squad wannabes. Uy, Pinoy Guild yan. Ay, Pinoy Guild yan. Oo. Ah, ah. Abala na. Incompressive sa kanya, di ba? Oo. Ah. Na-concentrate ko na yung ano, pare. Sige, sige. Ah, okay na. Ah, nasa akin na Woo! Patay na. Patay na. Si, si Wimix, si Wimix, si Wimix. Lani! Teka, teka. Patay sa Wimix. Patay sa una. Una-unang sniper. Ah, nandito sa akin yung una. Remix, remix, remix, dropping, dropping. Sa akin yung una. Slang, slang, slang. Sa akin, nasa akin yung una sniper. Yes. slime nyo. Natakot ako doon, ah. hindi ako makapagpili. Pinabahan <laughs> kayo ah. nice <laughs> one. Gusto ay trash Okay, pero pag namatay, parang... Nice game, thank you. Nice. Nice. So, thank you. Thank you. Go. Go. Go. Antayin namin yung TP mo. Thank you guys. Thank you. Thank you. Thank you. Live na. Thank you. Thank you. Good night. Thank you. Thank you. Nakapagbawi na Sige, tulog na rin ako ulit. Babush. Sige, thank uh, you. Forever Ay, teka. Mag-ano ako sa prisoner. Baka gusto niyo sumama. Sama ko. Uh, ah, saglit. Uh, yes, sama ko.